Johnny Johnny Johnny yes papa yes papa eating sugar eating sugar no papa no papa telling lie <laughs> अब बाहर